together. फादर्स डे के मौके पर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ऑडियंस को तोहफा देंगे संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू का डायरेक्शन कर रहे हिरानी को टैग करते हुए फॉक्स स्टार ने ट्वीट कर लिखा है आप अब तक का बेस्ट संडे एंजॉय करने वाले हैं टीम संजू फादर्स डे पर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है बने रहिए हमारे साथ राजकुमार हिरानी ने फॉक्स स्टार हिंदी के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि मैं जानता हूं पर बता नहीं सकता hashtag Sanju Sunday surprise के साथ इस जानकारी को ट्वीट किया गया है हो सकता है कि ये फिल्म का कोई नया गाना हो जिसे रणबीर कपूर और परेश रावल पर शूट किया गया हो आपको